Hola, ¿cómo están? Hoy vengo con este tutorial que es muy otoñal, como se ve. Y pues espero les guste y si quieren ver cómo es como lo realizo, por favor quédense a ver todo el video. Bueno, pues vamos a comenzar. Voy a empezar con el primer. Este es para hacer los puros más chiquitos. Para hacer los puros más chiquitos. lo voy a poner donde tengo mis poros más grandes de base voy a estar utilizando esta que hace mucho que no la utilizo y es económica Milani yo soy en el tono Sand Beige 06 lo voy a dejar así y voy a continuar con los ojos voy a aplicar este corrector de elf está mucho muy blanco yo pero me gusta utilizarlo para prebase base y sombra Y bueno, para la paleta de sombras voy a estar utilizando esta de Beauty Creation Frida. Para sellar mi corrector voy a estar utilizando esta sombra Este color café de la esquina es el que voy a estar tomando y primero hacía toquecitos para que pigmente y con esta otra voy a estar difuminando como más ladrillo está este y ese voy a tomar lo más arribita Ok, ya me hice este ojo y ahora voy a cortarme la cuenca. Va a ser nomás la mitad. Voy a hacer esto. bueno así ya voy a aplicar la sombra la primera la café oscura por aquí para iluminar la vida no sé si se grabó eso pero apliqué este corrector de Milani otras veces me gusta aplicar aquí en la frente y otras veces no, dependiendo como ande y qué y qué maquillaje y todo. También aquí. Pero que este está muy bueno. Con poquito haces mucho. Bueno. Y para contornear este es de L'Oreal, a ah, no, de Maybelline, que siempre lo uso. Ok, y para sellar vamos a estar utilizando ese polvo. Este es en el tono 10 voy a pasar a difuminar con estas dos que fue la que apliqué esta y esta las dos las voy a mezclar para difuminar aquí seguimos, seguimos para contornear otra lista vamos a usar este que está aquí y lo vamos a mezclar con este para broncear este de Milani casi muchas cosas son de Milani pero este es mi favorito favorito de siempre de bronceador Voy a limpiar con este polvo el contorno de acá abajo así poquito mucho para rubor de esta palita e.l.f. que tengo mucho que no la utilizaba. Voy a tomar este Voy a sellar con este de MAC. Y para iluminar este de Wet n Wild este es en el Golden Flower Crown hermoso. Me voy a delinear con este de LA Girl Y me voy a poner este de NYX, que este es en el Selection. Selection. Selection. Y bueno, pues así es como finalizo este maquillaje. Me super encantó, está bonito. Apenas para esta temporada de otoño. Y pues espero les haya gustado también a ustedes. Y si fue así, por favor, déjenme su like. Y nos estamos mirando en otro video.